هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ضياؤه أمطرت في الخاء في قين سماؤه بها أمطرت في الخاء في قين سماؤه ومشهده 无痕。 تلاؤه يعز dizer. يعذب تولاه الحوى وامضي فيه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظله سلينا ل الشقين سماؤه فؤادي on